perra chiquitita y es maridita Le dicen la y se llama Nikita Y cuando vio la pierna

Le dicen la chancha, se llama Nikita Y cuando vi una pierna, ¿qué? Y cuando vi una pierna, ¿qué? lo suyo pa' que llene la muela Téngalo, téngalo lo suyo pa' que llene la muela